يبقى انا اول حاجه عندي الاي دي او الاوتو نمبر اوتو ان او هيساوي هنلعب فانكشن اللي فوق دي اللي هي نيكست امبلي نمبر هو next خلاص فال function دي هتجيب لي وتحط جوه الايه ال auto ال auto number ال ID ال ID اللي طبعا ال ID بيدخله المستخدم فممكن اقول له هو كان موجود عندنا قبل كده كنا عملنا في ال edit من ال ID اقول له input هات ال ID ال name هات ال input هات ال name ال job هات النيم الجوب يعني دي كنا عملنا في ال example اللي فات عشان احافظ على وقتكم ما نضيعش وقتنا هي دي هاتها من الانبوت النيم الجوب الفون السالري الايميل فمش هنضيع وقتنا بيها هي دي كده اهو يبقى ال ID بس مش هقول له or ال ID لا مفيش or عندي كنا في الايديت كنا بنعمل or عشان لو ما دخلش ناخد القديم هنا لا مفيش حاجه اسمها ما دخلش ناخد القديم دي مش موجوده خالص عندنا هي بقول له please enter ال ID وخلاص ما عنديش عايز enter ال name وخلاص مفيش عندي قديم اصلا ال job لان ده كله اصلا اضافه جديده ال phone. في حاجه هنعملها هنعملها غلط ال salary آه، الإيميل خلاص please enter ال ID please enter ال name please enter ال job please enter ال phone please enter ال salary please enter ال mail وبقى عندي كمان ال auto ال auto number بقى كده معايا البيانات كامله الجديده فعايز أ create tag جديد واقوم راصص له كل الايه كل الشغل بتاعه دوت اكريت تاج جديد ورصت جواه كل الايه الشغل ده اعمل ده ازاي هعمل بقى ايه حاجه اسمها new emp هنا بقى الاضافه مع البيانات عايز اضيفها جوه الاكس ميل وبعد كده سيبها على ال file. قلت له نيو ام ده هقول له يا اكس ميل احنا اكس ميل الاساسي بتاعنا هقول له انا عايز اضيف آه، حاجه اسمها sub element خد بالكم برضو لان في ناس بتيجي تقول لك الاكس ميل ده انا ممكن اعمل فيه شغل اكتر من كده تعقيدا زي مثلا ايه ال salary او ال phone مثلا انا ممكن احط phones. يعني مثلا لو في certificates مثلا انا هعملها اهو بس مش هعملها في هناك فبيعمل مثلا حاجه اسمها certificates الشهادات خلاص بيجي جوه الشهادات يقوم عامل ايه؟ يقوم عامل certificate الاولى واديها مثلا ايه آه، رقم ادي رقم واحد وبعد كده اديها مثلا تايتل آه، آه، وليكن يعني و description كده يعني اي كلام يعني وال description اني تكست وجوه دي اقدر احط كمان certificate كمان واحده دي بالظبط لو فكرت فيها كده الحته دي كلها على بعضها تنفع والدنيستد هي بالظبط زي ال employees وجوه الامبلويز سيرتيفيكتس جواها certificate طب عايز ارقام تليفونات هعمل phones جواها phone. phone phone phone phone phone. ونفس اللي احنا عملناه بالتفصيل الممل هو هو نفس الفكره بالظبط بس الاول امسك ال tag الرئيسي وابدا اشتغل عليه احنا بنسمي ده ايه؟ ده الاصل وبنسمي ده sub element وده sub element من ده وده sub element من ده طب وده sub element من ده يبقى ده sub element لده اللي هو اصلا sub element لده اللي هو اصلا sub element لده فكره ال sub element دايما هي ايه nested nested nested nested ده اصل الفكره وبالتالي يوم جاي انا عامل ايه بقى اقول له ايه اكس ميل دوت انا عايز اضيف sub element يقول لي طب ال element الرئيسي ايه عشان اقدر اعرف انت هتضيف عليه ايه هتدخل تجاه جواه ايه فاقول له ال parent ال parent element بتاعي اللي هو ال employees صح قلت له ال employees اللي هي الاصل فوق comma. طيب ال tag بقى اللي انت هتشتغل عليه اسمه ايه ال tag ال tag. قلت له ال tag اللي انا عايز اضيفه tag اسمه ايه بلي ال tag اللي انا عايز اضيفه tag اسمه ايه بلي فاقول له ال tag اللي انا هضيفه اسمه ايه؟ ام لي ممكن اضيف اي tag غيره تمام comma وال attributes بقى اهي ال attributes بتاعتي ممكن ابعتها له dictionary dictionary طبعا يبقى حاجات يعني ال attributes كلها ورا بعضها بقيمتها key value key value key value key value ده dictionary آه، انا ما عنديش غير واحد بس اللي هو انا عايز اضيفه اللي هو الاوتو ان هو ده الوحيد اللي انا عايز اضيفه ده بيساوي هنادي على الاوتو ان هو اللي هو الاندرسكور ده طبعا ده هيجي لي هيجي لي كرقم انا ممكن احوله كنص بكلمه اس تي ار فخلاص انا انا قلت له انا عايز اعمل آه، من ايه ده اعمل حاجه اسمها new employee new employee رحت على اكس ميل قلت له انا عايز اعمل sub element قال لي جوه مين؟ قلت له جوه اللي جوه ال employees الرئيسيه تمام وقال لي هيبقى اسمه ايه؟ قلت له يبقى اسمه employee tag حلو وقال لي ليه اتريبيوتس قلت له اه الاوتو ان او ودي هيبقى قيمتها جايه من ال variable اللي اسمه اوتو اندر سكور ده كده بالنسبه لي هات لي اتريبيوتس ونفس الاسلوب بالظبط زي ما قلنا قلنا الامبلويز وقلنا له ال sub اسمه employee خلاص بقى معايا ال sub اللي اسمه ال employee دلوقتي عشان اضيف ال ID وال name برضه ده sub sub تاني فلازم اقول له ايه بقى اكس مال انا عايز اضيف سب اليمنت نفس الفكره دي بالظبط اعملها ازاي؟ انا عندي labels وعندي labels هو جاي قال له كده اخدت منها copy وقمت عامل بيست اكس مال سب اليمنت على الانكريز قلت له لا على ال new emp ال new emp الوقت ده tag جوه ال employees اسمه employee قال لي هيبقى اسم ايه ال tag ال tag بتاعك اسمه ايه؟, إيه؟, إيه؟ قلت له يبقى اسمه ID عشان يعمل لي tag جديد اسمه ايه؟ اسمه ID هزود له حاجه اسمها label ID بس معايا اسمه ID طب هتضيف له ايه هنا؟ قلت له هضيف له ال label وال label بتاعه وثابت اسمه ID capital كده ده كده اول tag اتحشر جوه ال employee اللي محشور جوه ال employees نفس الاسلوب ده كده ال name والنيو ام في برضه جوه ال name لاحظوا ما قلتلوش ما قلتلوش جوه ال ID لا انا عايزه جوه ال name طب انا عايزه جوه ال ID يبقى لازم هو عامل هنا variable اسمه نيو اي دي بيساوي وقوم حاطط الكلام ده كله جواه وانا جاي بضيف dot اقول له جوه ال new I ال new ID ضيف لي ال name فيبقى ال name جوه ال ID بس طبعا مش عايز كده بس انا بوديكم فكره لو انا عايز اعمل nested لو انا عايز اعمل nested طب انا دلوقتي ادي اكس ميدوت اليمنت نيو ام 3 ودوت هقول له name بعد كده جمب اسميها ال job title بعد كده الفون السالري الايميل فون السالري كده خلاص ال tags اتحطت جوه ال new emp وكله بيدخل 18 اسايب في ال file كالعاده اقول له ال file بتاعي كان file tree dot write هيقول لي فين المسار هقول له file path اللي احنا كنا حافظينه ممكن او بس اقول له print واقول له دي ادي successfully بس كده خلاص دي كانت الايه؟ اخدت الاولاني بتاع ال auto number ده اضطرينا نعمل له قصه الباقي انا اخدت الاي دي من ال user عادي من عادي job عادي خدت البيانات كلها كده لو جربنا قلنا اكس ميل دوت سب اليمنت وضفنا جوه التاج اللي اسمه يو تاج اسمه اي دي والليبل بتاعه اسمه اي دي قيمته ايه؟ ال tag هيتضاف بس هيتضاف فاضي ال tag هيتضاف بس هيتضاف ايه؟ هيتضاف فاضي ما استخدمناهوش ما ضفناهوش فلازم اضيف عليه القيمه بقى اللي ال user دخلها فقوم جاي قايل له dot text بيساوي ال ID اللي ال user دخلها فكده ادي عمل ال element وبعد ما عمله قلت له ال text الداخلي بتاعه هو ال ID ده هي دي الفكره وبنفس الاسلوب ده بقى اضيف لل name ونفس الاسلوب ده هضيف للجوب وكذلك ال phone. اكيد ال salary واخر حاجه الايميل تمام تمام هي بس في حاجه كده هتبقى متكرره ورخمه ان انا اصلا عشان يبدا يشتغل انا باخد منه الاي دي وبرجع تاني اقول له دخل اي دي دي رخمه شويه ممكن طبعا نوقفها عادي لو لو عملت كده الدنيا هتشتغل يعني مش اكتر من كده آه عشان ما اخدوش مرتين يعني اللي كده كده هو موجود بس انا هسيبه مؤقتا لغرض يعني عندي هقول لكم عليه كمان شويه فيما بعد يعني ان شاء الله آه لكن انت عايز تقول فوق مفيش مشكله تعالى بينا ايه نجرب الاضافه اللي عملناها بسم الله هندخل رقم 122 قال لي الانفيديو دوت موجود بالاي دي ده ومش قادر ادخله ماشي بعد وجود 123 طيب قال لي دخل الاي دي اللي انت عايز تحطه الجديد قلت له ماشي ما هو لي 123 دي اللي انا بكلمكم عليها المين تعال ناخد اللي عليه الدور احنا هناخد التالت التالت طاهر ماشي طاهر job scrum phone مثلا salary الايميل قال لي قلت له لا اشوف بعيني اشوف بعناية رحت على الانجليز اكس ام ال لقيت ادي امبليد ضاف رقم ثلاثه اوتوماتيك صح ده يعني كان اخر واحد عليه كان رقم اثنين وقال لي ال ID بتاعه اهو 23 والاسم طاهر والسلام نسب والى اخره. طبعا انا مسافه واحد على اكتر من سطر ما تفرقش. فيش معانا على اكثر من سطر ولا سطر واحد دي مش مش مش قضيه يعني بالنسبه لنا لكن الفكره ان هي البيانات بتاعتنا اتسجلت آه، ممكن نكون احنا عملنا الاضافه بتاعتنا او الضغط لو حبينا نرجع كده مثلا الاكزامبل بتاع 18 ده كان بيعرض كل البيانات بتاعت الموظفين عملنا run هيقول لي في جنيه وجاب لي بيانات محمد ابراهيم ومعاها بيانات ايه؟ بيانات طاهر كده يكون برمجنا اضافه في اكس ام ال فايل بتاعته